मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खर्चों पर कटौती करने के लिए एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया है अब यह तय हुआ है कि किसी भी मंत्री और अधिकारी को एक से अधिक गाड़ियां नहीं दी जाएगी प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भानोट द्वारा तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू करने के आदेश दे दिए गए उल्लेखनीय है कि अभी तक अफसर और मंत्री कई गाड़ियां अपने पास रखते थे लेकिन अब कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश में खर्च की कटौती करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है और इस बारे में वित्त मंत्री तरुण भनोत का यह कहना है कि एक अफसर एक गाड़ी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और इसे तत्काल लागू किया गया है और जिनके पास एक से अधिक वाहन हैं उन्हें लौटाने होंगे कुल मिलाकर कमलनाथ सरकार द्वारा खर्च की कटौती के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें